Lo que pasa es que yo tengo mi veneca. Le gusta el ceviche, le gusta la arepa, le pago el culo, le pago la teta con Para que ya saqué que la puerta la letra resuelta, cuidado yo esa mierda. De manera experta, cuidado que estamos en hierba, volando de la buena merca que se acerca. Cuidado que mi letra bien enferma. Esto es lo que pasa, hermano, te quedaste hasta infierno. Porque mi letra buena simplemente se experta. Toma la puberta cada vez que yo le meto. Esto es lo que pasa, simplemente más complejo.

yo tengo solamente para darle de la ña mañana. No se me entiende, pero voy a demonia. Quiero un poco de coca para poder inhalar. ¡Oh!